Olá, meu nome é Mayara Paulino, sou de Jundiaí, tenho uma clínica de terapia quântica. Fiz o curso de reprogramação mental e hipnose clínica, que agregou muito valor às minhas práticas terapêuticas. É, são técnicas realmente extraordinárias. Uma técnica que me chamou bastante atenção é a técnica de cura de fobia é, rápida, de fato, é uma técnica muito extraordinária, agregou muito valor aos meus atendimentos é, a técnica do Valdecir é bastante simples, a linguagem é bastante simples, o que facilita pessoas de diversas áreas terem acesso ao conhecimento e à prática da hipnose.